Pokaż na mapie miasta skarbów Ono jest bliżej niż się spodziewasz Przystań to dla dobrych wiatrów Tyle wytchnienia, ile trzeba Wyspa Młyńska, stań na chwilę Zachwycone, wraca tu serce Czas bez troski, łogą płynie nocnym ptaku koncercie mi zagrały skrzypce i strony gitary Jak w Wenecji wiecznych ludzi.